Vandag se speletjie word genoem trek die getal af van 50. So, as juffrou jy vat 50, dan tel jy kaartjie op en jy sê 50 minus 1 en die antwoord as jy hom reg kry, dan sit jy dit daar neer. As jy dit nie reg kry nie, sit jy dit daar neer. En dan by einde van die speletjie dan kyk ons wie die meeste getal sinne reg gekry. As jy reg? Reg. As jy reg? Ja. 50 minus. Prachtig. Kijk, kom eens kijk nou. Al die is nou klaar. Tel nou hoeveel het jij. Wie was de eerste. Tel van hoeveel het jij. Kijk, tel altijd samen. Hoeveel het jij en hoeveel jij. En jij? Zo, wie is die winnaar? Veners. Wissen Sie, Venner?